Pronto a tesserarti? Basta unir! Ma ti starei chiedendo che cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? Beh, ottima domanda! Per farla breve, siamo passati da noi, oratori, associazioni circoli, a noi, i soldoni tesseramenti, gestisce interamente il nostro oratorio, senza fidarsi più a dei terzi. In questo modo avremo vantaggi enormi nella gestione dell'attività dell'oratorio, d'inverno come d'estate. Vedi così? Il prezzo non è cambiato, ogni tesseramento costa comunque 10 euro come tutti gli anni precedenti, ma parte del ricavato verrà riservato, anziché all'assicurazione, al la gestione e manutenzione di attività e di ambienti del nostro oratorio. Se hai dei dubbi sul sistema dei tesseramenti, non esitare a guardare gli altri video presenti sul nostro canale YouTube e già che ci sei, perché no, metti like!